在礼拜一的部分，我们会逢到的是物探病的日子，因此如果您有要前往到医院去探访亲友的部分，请务必要缓一下才是比较吉祥的。而在周二的部分，我们会逢到的是四象六合，这代表的是在当天非常适合出行、入宅、嫁娶、衣服。如果你有要出差，不妨就选在周二启程，对你会是可以一帆风顺的哦。 另外，在周三的部分，我们会逢到的是当月的月破大号，所以呢，在当天呢，大部分的集市都是尽量建议少取的。不过，我们可以在当天运用药浴包呢，来帮自己呢，病气泡个澡，泡个药浴，看您是要泡脚，或者是泡身体，依照您的身体的状况去做这个简单的泡浴，可以让我们的病气可以代谢掉哦。 再来就是礼拜四，礼拜四这一天呢，我们逢到的是财帛日。光看这个日子就知道，可以好好的来帮自己转一下自己的财运。所以，如果您本身呢，在您的居家环境里面，您有放水晶柱、水晶洞，或者是您有放聚宝盆的，或者是您在办公室本来就有安置这种开运小物的物品。 在当天，尤其是它本来就是帮您催财的物品的话，请务必要帮它去做一个整理的动作哦。那这样子呢，才可以让我们的这个运呢，可以重新的再启动哦。再来呢，在当天也非常适合，如果您刚好有预定的机械或者是这个工具，它本身就是协助你可以帮你的工作呢入财的。 比如说，如果你是文字工作工作者，那你买了这个字型，或者是您本身是美工，然后你买了这个绘图用笔，或者那，是办公室的人员，你买了一些这个身材记诶，身材记去辅助用品，比如说印表机啊等等之类的互背机，这些小型机器到大型的机械，都很适合在周四这一天把它呢。 买进来，甚至呢，尤其是大型机械，老师很建议，如果您本身是有开工厂啊，哦，那您可以把这个机械在当天呢做安定的一个动作。所以在当天，除了适合安机械，也非常适合安床。而安机械的部分呢，它这个机械通常可以跑得非常的顺以外，还可以帮我们带来很多的财富。当天也非常适合呢，呃。 就是进行婚姻那里哦，所以如果有需要的朋友们在当天要做订婚、结婚都是很适合的。所以在周四这一天想帮自己纳财，可以先从身材器具在当天就下手把它给购入进来吧。至于在周五这一天，我们逢到的是麒麟日，而麒麟日呢，对于荧幕前的男性朋友是可以在运势方面有加分许多的，同时在当天也是非常适宜可以做。 住宅以及嫁娶的部分，有需要的朋友可以参考看看。周五这一天，同时也很大力，我们做开市以及安葬，基本上大部分的仪式都是全集的哦。有需要的朋友们，多多运用周五这一天吧。再来就是礼拜六了，礼拜六这一天，我们逢到的是天河转运。在早期的时候，这个秘法是给帝王宅用的哦。在当天的午时，我们可以帮自己转日入。 所以，如果您忘记在周四这一天呢调整您的这个财位或者是开运商品，我们不妨可以在周四买，周六把它安置好，让它转。尤其是可以吹风水的，比如说它是可以转动的球的，或者是有流水的这种摆件，都很适合在周六这一天重新把这个水呢做整理，然后把这个污垢呢清干净之后，重新让它在午时的时候。 再次开启哦。如果是新的物品呢，也可以在五十的这个时间点呢，在对应的位置把它开启，它就可以协助我们呢转日入进来，让你日日都见财，可以很明显的在一两周的时间内感觉到自己的财运是相对的比较顺遂一些了。再来就是礼拜天，礼拜天这一天我们会逢到的是年呢、哦。 面呢，难得的四到六个日子的天赦日，在这一天呢，除了很适合呢有需要求指示的这个新婚夫妻们呢，可以去相关的庙宇啊祈求，呃，比如七娘妈、祝生娘娘或者是观世音菩萨赐给予指示之外呢，在当天我们也可以透过整理我们的指甲，好，比如说女生可以做美甲。 啊，或者是男生朋友可以剪指甲，来帮我们呢把这个运呢重新的做一个代谢跟替换哦。再来，我们来看一下在当周呢的运势王又是哪三个生肖的朋友吧。首先呢，第三名呢是我们属蛇的朋友，第二名呢是我们属马的朋友。 而第一名呢是属兔子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜真的是属于一帆风顺的一个礼拜，而且呢财运还是相当的旺盛哦。在事业的部分，非常建议这三个生肖的朋友务必要帮自己设定更长远、更明确的一个目标下去执行，因为呢一旦有有了新的目标，你才有，尤其是这个赚钱的目标。 有了动力，你才会有这个格局，可以迎接更多的财富，让你的事业可以飞得更高更远。你说是不是呢？所以这三个生肖的朋友，请好好运用你在这个礼拜的这个脑袋呢，非常清晰，非常能够有利于你判断事物的一个情况呢，去做相关的一个分配哦。再来，让我们来看一下另外十二个生肖在当周又有什么特别需要留意的地方吧。 首先，第一个是我们属老鼠的朋友，在这个礼拜呢，你们会需要找人分担，而这个分担呢，不管是在财务上，或者是在心情上面、工作上面，都是有同样的一个状况。因此，如果你有想要请人家听一下你的心事，就请赶快找个人诉说；你的工作觉得是有点 overload 了，那就赶快找个人帮你 share 掉。 这些事情呢，务必在这个礼拜呢，要学会敢开这个口去请求别人的帮忙，这样子你才不会让自己呢在隔周的时候更加的苦哈哈哦，也不会让自己的进度拖后了。另外呢，也不要让自己觉得好像我如果跟另外一半讲了自己，呃的一些状况，就好像显示了自己的弱点，其实并不会的，只要你愿意。 那大家都会很乐意在这一周给予你相对的协助的。所以属老鼠的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期五。下一个生肖是我们属牛的朋友。属牛的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于提高身价的一个礼拜哦。尤其如果你又是在你们行业里面呢，是属于非常风评好的对象，那我给你一个很好的建议，在这个时候，你可以试探看看别人愿意开多少 offer 给你。 尤其是针对想要转职的朋友了。那至于呢，如果是您目前呢还不是在社会上打滚的新鲜人，您可能是学生啊，或者是您还没有进入到社会阶段的朋友们，那这些属牛的朋友，这个抬高身价呢，对你来讲可能就会比较着落在人际方面或者是感情方面，也就是大家呢会觉得把你呃看的比较。 高估你的一个身价，或者是说看你呢，会觉得是说，哎，你这个人呢，哎，各方面都非常的好哈，可能会想帮你写一些 reference 等等之类的。所以呢，在这个礼拜呢，都是很好的可以去做自我推销的一个部分哦，不管是在工作上、感情上、人际上都是一样的哦。属牛的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是星期六。 下一个生肖是我们属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢，请务必要保持谦虚了。而这个保持谦虚，意味的是说，如果你太过臭屁啊，或者是说你不懂得谦卑，让人家觉得你有自以为是的这种感觉的时候，会对你相当的不好。别人就比较可能会从后面呢给你落井下石，或者是给你呃讲一些是非，那你就比较难脱身了。莫名那样的一些状况，就很容易呢。 会找上门哦，所以在这个礼拜呢，要远离这些是非的不二法则就是谦卑再谦卑。那再来呢，我们属老虎的朋友在这个礼拜要留意的天数是星期日。下一个生肖呢，是我们属兔子的朋友，在这个礼拜呢是可以逢到那个神清气爽的一个状况哦。那基本上呢，在这个礼拜，因为你的运势是。 当周的 number one，所以原则上属兔子的朋友并没有太多需要留意的地方，唯一要注意的就是在这个礼拜你的饮状况，尽可能呢不要有偏食的状况，也切记不要多吃寒冷的食物，才不会让自己的肠胃有不适的一个情况发生哦。下一个生肖呢，是我们属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜呢。 请务必要学会释怀，很多的时候跟状况，你可能会觉得，怎么别人没有主动，别人没有来帮助我，或者是协助我？那请你呢，要释怀，因为别人可能呢，也有很多事情正绑在身上。可以的话，属龙的朋友呢，在这个礼拜，如果你要在自己内心演这么多小剧场，不如把你这些疑问呢，接。 摊开来，把你想要得到的资源，或者是协助，或是关心，直接就开口说出来了。没有什么是不能够说出来的，你说是吧？那属龙的朋友，在这个礼拜要留意的天数分别有三天，是周一、周二以及周三连着三天。因此，在这个礼拜的起头的时候，你比较容易会有心情比较低落、depression 的一个状况。非常建议哦，在这个时候可以多喝一些热可可。 这样子可以让你呢，在心情上的起波动会减少一些哦，也比较不会呢掉入自己的情绪的死洞里面。再来，下一个生肖是我们属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜可以预期的有收入增加的一个状况，在这边要先恭喜你们哦。所以呢，请你们请务必，如果你是外勤的朋友，或者是内勤的朋友。 一个，要么尽量的往外跑；另外一个，尽量的打电话，好好的联系你的客户，或者是去做你的，做好你的这个 CRM，你可以有可预期的，有很多回流的订单，甚至是转介绍哦。那属蛇的朋友呢，在这个礼拜留意的天数是周二以及周五。下一个生肖呢，是我们属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜。 会逢到的是贵人引路，相当的不错吧？代表的是在这个礼拜，你可以预期的会有人给予你推荐好的机会，或者是给予不错的方向跟建议。所以在这个礼拜，请不要都不吭声的跟别人交流，透过更多的交流，你才可能得到贵人的协助跟帮忙哦。属马的朋友，在这个礼拜并没有需要留意的天数，只要愿意。 开出你的口，就可以得到更多的好讯息了。下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜比较容易会陷入犹豫不决的一个状况，很多很简单，或者是别人看起来就觉得并不是什么问题的问题，你都很容易把它变为一个很 critical 的状况跟问题，因为没有办法做出很明确的一个决定。 在这个时候呢，建议你可以找心灵导师，或者是你比较能够谈心的朋友，好好的去请他们帮你开通一下。这样子，你可能会忽然就觉得开朗了，然后一切呢都明朗化咯。因为其实呢，不是在于你没有做这个决策的能力，而是刚好在这个月这个时间点呢，呃，这个波动的。 对你的影响，尤其是火星啊，它对你的影响是比较大的，所以会让你呢在情绪上还有思考方面呢都会比较像乌云笼罩一般。但是如果你有别人可以帮你指引的话，那这个犹豫不决就比较可以都撕掉了。那我们属羊的朋友在这个礼拜要留意天数是星期五以及六。下一个生肖是我们属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢。 请务必要多相信自己的直觉，不要怀疑，因为在这个礼拜，你的直觉可能都会相当的准哦。不管是在工作上或是感情上都是如此，尤其是如果你本身有做投资的，哎，你可能会觉得我在这个礼拜判断怎么格外的准啊？其实呢，因为在这个礼拜呢，你的这个 sense 呢是有比较贯通的，所以。 在这个礼拜，不妨呢就多相信自己，不要怀疑哦。这个礼拜留意的天数只有一天是星一，下一个生肖呢是我们属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，请务必呢要让自己更刺激多一点的这个 brainstorming，也就是能够激荡创新。尤其如果您又是属于 SOHO 族的，或者是您是属于呃自由工作室，然后在做设计或者是。 在做商相关方面的，都非常建议你在这个礼拜呢，可以让自己呢多看一些，想不成会去看的东西跟事物，或者是 topic，都可以让你激荡出更多新的火花，让你呢可以创作出更多东西，然后有源源不断的一个思源哦。那属鸡的朋友在这个礼拜留意的天数是星期二。 下一个生肖是我们属狗的朋友。属狗的朋友，在这个礼拜呢，是属于比较按部就班的一个状况，也就是你就要别人给予你比较多的指令，然后你再去做执行。因为在这个礼拜，你会陷入比较懒散，然后不太想要进入太多复杂的思考，所以会建议属狗的朋友，有任何重要的文件啊，或者是决定啊，你都尽量把它延后、缓后，除非它真的非常的急。 不然你可能需要有别人呢来协助你，呃，再做一次 review，那才不会出现一些呃莫名其妙的一些小错误哦。那属狗的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是星期三以及星期天。最后一个生肖呢，是我们属猪的朋友。属猪的朋友呢，在这个礼拜会碰到的是必须要斗智跟斗勇。 那这个汤相对代表的是，你在这个礼拜的人际关系相对会比较紧绷一点，但是呢，你还是可以见招拆招的，没有关系。要想只是说会比较考验你个人的一个这个耐心哦。但是呢，我们属猪的朋友还是可以很安稳的过了这一个礼拜哦。这礼拜留意天数是星期四，所以如果你刚好在周四要跟人家谈事情，或者是有什么会议，如果 不是非得要在当天执行的话，我们尽可能就把它缓到隔天，或者是提前一天，对你会是比较理想的哦。接下来，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友吧。首先呢，第三名是我们属鸡的朋友，第二名呢是我们属老虎的朋友，而第 一名是属牛的朋友，先恭喜上榜了这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，你们非常容易呢，可以吸引到异性，尤其是如果你又是一个，呃，做事非常独立，然后可以很果断的处理事情的这个朋友的话，那你的这个特质就很容易吸引到别人啊，所他们会看到你的优点。不过呢， 如果你是已经有对象的朋友们哦，那特别要留意了，在这个礼拜呢，务必呢双方都需要一点自己的私人空间，呃，所以我们呢尽可能呢不要把对方逼得太紧哦，让各自都有自己的一个空间。那等到我们真的约好的时间、约定的在约会的时候，反而呢会更加的珍惜在一起的时光哦。这样呢是针对。 这个礼拜的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号加入老师，或是透过下方的官网联系老师。我是金林老师，我们下周准时再见喽！谢谢大家，拜拜。